Bendito seja o sol, seja a lua e o caminho de Francisco, meu peregrino, meu francisquinho, tão pequenino andarilho, São Francisco, São Francisco. Por trilhas de mansidão, ovelhas e pastores e canta com os regatos E claras as dos pés cortava voltas, subia morros no rio sem margens, de joaninhas e estrelinhas, saltava abismos de mãos vazias. Santa Clara. Reis divinos, pés no chão Santo trabalho da cidade Padre Francisco, uma escola São de Deus, Santa Viola Pai nosso que estás nos céus Vem te e assanhaços Amém, Jesus. Bendito seja o sol, seja a lua e o caminho de Francisco.